Quand on laisse la possibilité dans ces partenariats euh, aux élèves d'exercer leur sens de la créativité, on est ébloui par les résultats. C'est vraiment un tremplin vers l'imaginaire et euh, c'est assez euh, important à souligner aussi dans eTwinning. twinning Ein gutes E-Twinning-Projekt involviert die Schülerinnen und Schüler aktiv in den Twin Space. Der kulturelle Austausch und auch der Aufbau von Freundschaften sind sehr oft das Thema. Wir haben durch die einfachen Online-Tools im Twinspace die Möglichkeit, alle Schulstufen hier zu integrieren. Und der große Vorteil ist, E-Twinning-Projekte können dazu beitragen, den europäischen Gedanken nicht nur in die Köpfe, sondern auch in die Herzen der Menschen zu bekommen. In Österreich werden die Einreichungen für das Qualitätssiegel von einer unabhängigen Jury bewertet. Die wichtigsten Kriterien sind die Einbindung des Projekts in den Lehrplan, die Verwendung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien, die Berücksichtigung neuer pädagogischer Ansätze, die kontinuierliche Kommunikation zwischen den Partnerschulen über die E-Tuning-Plattform, die Qualität der Endprodukte und Resultate sowie natürlich die Nachhaltigkeit des Projekts über den Projektzeitraum hinaus. Pour moi, un bon projet e-twinning, ça doit laisser des bons souvenirs et quelques doutes.